तो अब हम क्यूब इन क्यूब पैटर्न सीखने जा रहे हैं हमें क्यूब को इस पोजीशन में पकड़ना है ये वाइट है और इसके टॉप में ब्लू होना चाहिए तो अभी हम मैंने यहाँ पे इसका फॉर्मूला लिखा हुआ है इसका पहले है एफ़ एफ़ को क्यूब ये जो ये वाइट है फ्रंट लेयर को अप साइड घुमाना है लेफ्ट साइड की तरफ अब है एल डैश तो ये लेफ़्ट जो लेयर है ये एल डैश है तो लेफ़्ट लेयर को एल डैश है तो लेफ़्ट लेयर को डाउन की तरफ एल डैश अब ये एफ़ तो फ्रंट लेयर को ऊपर की तरफ एफ़ अभी यू डैश अपर लेयर को राइट साइड की तरफ यू डैश अब ये आर आर को राइट लेयर को ऊपर की तरफ अब ये यू टॉप लेयर को लेफ्ट साइड की तरफ अब ये एफ़ टू तो फ्रंट लेयर को टू टाइम्स घुमाना है हमें ऊपर लेफ्ट साइड की तरफ एफ़ टू अब ये एल टू तो लेफ्ट लेयर को टू टाइम्स घुमाना है एल टू अब ये यू डैश तो अपर लेयर को राइट साइड की तरफ यू डैश अब ये एल एल को लेफ्ट लेयर को ऊपर की तरफ एल अभी बी डैश बैक लेयर को डाउन तो की तरफ बी डैश अब ये डी तो ये डाउन लेयर को लेफ्ट साइड की तरफ डी अब ये बी तो बैक लेयर जो हमने पिछली बार लेफ्ट साइड की तरफ घुमाया था अभी हम इसको राइट साइड की तरफ घुमाएंगे बी अब ये एल टू तो लेफ्ट लेयर को ऊपर की तरफ दो बार एल टू अब ये यू तो अपर लेयर को लेफ्ट साइड की तरफ और ये हमारा क्यूब इन क्यूब पैटर्न बन गया